Facciamo l'unboxing di questa telecamera. Quindi un bel po' di video porno qui. Festeggiamo! Un mio amico italiano, ciao, ciao. E stiamo andando a comprare una nuova macchina fotocamera sì perché ieri l'ho buttata in un onsen ma oggi già c'ho quella nuova siamo in un lawson perché non ci sono mai a casa tra vicine pazze ecco che arriva il mio pacco ecco qui che è arrivata finalmente va bene sono sempre qua con Dani il mio cameraman di oggi perché non ho la fotocamera stiamo per andare al mio adorato coffee con al mio adorato coffee con e stiamo per aprire il pacco eh, con la nuova telecamera chi è emozionato io sì ecco qua si apre la telecamera un giapponese a caso dan dan dan dan ecco qua che è arrivata la nuova telecamera finalmente Facciamo l'unboxing di questa telecamera Ecco qua l'apriamo Bene, allora ci sono le istruzioni in varie lingue No, tutte in giapponese Tra l'altro sono già contento che sia arrivata una telecamera Perché conoscendo i miei precedenti Io Volevo ordinare una telecamera, ho preso uno stabilizzatore l'ultima volta Allora, guardate Sembra una confezione del natto Guardate quanto è bella la nuova telecamera mm. Questa è resistente all'acqua, lo scopriremo <laughs> alla mia prossima gita all'onset. È una telecamera nera, ha lo schermo reversibile, molto reversibile perché... Ok, molto bene. Ci hanno anche messo la canzone di, di Tornado di Sebastiano Serafino, un artista che stimo molto. andatela a seguire su Instagram o scaricate la sua musica Non c'è la batteria però, come? Devo comprarla a parte, ah no ecco qui Come avete capito io sono un grande intenditore Tra l'altro mi, mi, invieranno una GoPro Non so dove, è un sito che, che mi segue i miei video mi faccio poi fare la recensione <laughs> Io una recensione di una fotocamera, vabbè Così si mette, questo bisogna scartare No Ok, inseriamo, inserita, on Wow, è della Canon. Oddio, bisogna mettere la data di oggi. Eh, guardate che figo il cellulare del nostro amico Dani. Sì, che c'è sulla nostra Kumiko. Oh, no. <laughs> no. non è Kumiko. Sarà un video lunghissimo questo ragazzi, scusate. Se, se, non avete tempo a rivedervi questo video, vedetevelo in double speed, ma vedetelo. Rondo, no, non è Londo Vabbè, oh, vabbè, è settata su London. <laughs> Pazienza, bene, facciamo la prima foto. Dovete sapere che nelle telecamere di oggi non sono più come quelle di una volta, bisogna inserire la scheda SB che eh, io ho preso. Spero di non averla persa perché ci sono tutti i video dell'onsen qui dentro che non riesco più a eliminare. <laughs> Quindi un bel po' di video porno qui. Allora, come come si apre? Ecco qua, inserita Bene, quindi questa sarà la nuova telecamera Guardate le mie mani, come sono più belle in questa telecamera Allora, vediamo Vuoi assaggiare la torta Marco Togni? <laughs> Festeggiamo Guardate qua, festeggiamo Madonna, guarda che qualità fantastica È tutta un'altra cosa, è meglio Come il nostro amico Dani mi ha detto che voleva vedere Kitakorè Lo porta a vedere questo negozio Tra l'altro, notizie Prima questa cosa che c'era sopra qua rossa, prima era verde Comunque adesso andiamola a vedere, andiamo a scoprire aprire questo negozio Spero che ci sia il mio amico oggi che lavora che così possiamo fare il video Siamo a Kitakore Comunque guardate che bel negozio che ci abbiamo qui Che anche c'è la maschera a forma di eh, palla da basket Qua devo dire che un sacco di cose le ho usate per dei music video vari Quindi è veramente un negozio che se siete a Koenji vi straconsiglio di vedere Questa borsa c'è qua da, da quando sono arrivato la prima volta quindi c'è almeno da 5 anni Se qualcuno la compra eh, Vabbè, almeno c'è un pezzo d'epoca. C'è una vecchina che viene sempre qui, che la chiamano Ikura oba chan perché ogni volta che viene qua chiede Ikura, Ikura, Ikura. <laughs> Quindi chiede ogni volta quanto costa, quanto costa. No, ma c'ha tipo 90 anni e ogni volta c'è i commenti divertenti per ridere. Bene, adesso andiamo a fare whitening ai denti. Ci vediamo dopo. Ciao. Bene, ed ecco qui la ricevuta. È costato un po' meno di 13.000 yen, quindi un 110 euro così. Però i denti mi sono diventati bianchissimi e me l'hanno fatto per ben tre volte, quindi veramente ve lo consiglio se vi va adesso faccio un salto in palestra che devo fare non ho tanto da fare oggi devo fare un centinaio di trazioni alla sbarra e poi me ne vado a cena questa sera con una mia amica che ci conosciamo da una vita da quando io facevo visual cake tedesca che si chiama Joanna quindi non vedo l'ora anche di incontrarmi con lei chissà cosa andremo a mangiare si va nella location di Coengi come sapete la posso usare ovunque voglio bene quindi ci sentiamo dopo vabbè e per festeggiare andiamo a questa Mazzuri che c'è proprio qua eh, nella casa provvisoria davanti andiamo a vedere com'è vabbè Vabbè è estate non si cammina È un caldo pazzesco Però andiamo a questa Mazzoli Tra l'altro sono tutte vestite Con lo yukata le bambine Un po' tutti Sento già il rullo di tamburi Comunque sono anche oggi con Edoardo che ci saluta Ciao La gnocca di bambù che suona il tamburo Oh c'è anche un ecco po' di Un po' di studio Ghibli Queste qua penso che siano cose dell'usato Guardate quante cose buone che hanno qui Qua ti danno anche la birra se volete Prendiamo un kaki kakigori, ti offro un kakigori. Adesso vedete che ci fa il kakigori, questa specialità che sono andato anche a mangiare eh. a Kawagoe. Che sarebbe la granita giapponese. Sì, lui lo fa al gusto di mango, ci mette su un po' di robe. Tra l'altro eh, io ho l'appartamento provvisorio qua dietro per una settimana perché ancora non vi ho raccontato la storia della vicina, però ne sono successe di tutti i colori. Vedo che sono super divertita la gnocca di bambù di oggi. Thank you. Hi, ah, thank you. Thank, thank you very much. Ok. Bye bye. Ciao, lo assaggerà Edoardo per voi. Com'è? Ci vendono anche lo zucchero filato, la pizza. anche se non vi piace il mio canale dovete mettere il like solo per questa bambina che è troppo carina Wow quanti pesci, eh, uh, le conchiglie, buonissimo Vi piace il mio nuovo cappello? Quante cose colorate, uh, una piscina di cose colorate Vabbè, è arrivato finalmente la carne di cavallo ragazzi Guardate che aspetto meraviglioso Vabbè è ora di cena Mamma mia questa telecamera è mille volte meglio Ok io non posso mangiare la carne rossa perché ho fatto whitening E ho appena sbiancato i denti quindi niente Comunque mi arriverà la mia sobetta che potrò mangiare senza la salsa di soia ma fa lo stesso Mamma mia guardate che bella questa soba Devo dire che con questa nuova fotocamera tutto sembra più buono Cosa ne dite? Questo qua è il wasabi, la vera forma del wasabi Che ne dite? C'ha un profumo Confermo ragazzi, è costato anche 100 yen in più, ma sapete, io che posso permetterlo, che butto le fotocamere nell'onsa e me lo posso permettere. Guardate, ecco qua il wasabi appena fatto, che tra l'altro non è piccante se lo mangiate così, cioè non ha quel sapore del... Infatti lo posso mangiare così senza problemi. Mmm, che buono. Vabbè, io mi gusto questa soba, buonanotte, vi lascio una canzone a fine video, gustatevela e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio da Seba, ciao ciao ciao, grazie mille tantissimo. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E eh, se vi va seguitelo anche su Instagram, posta un sacco di cose interessanti. 朝の光浴びて目まぐるしい日々を見たけれどそれ